nehogy azt higgyük, hogy a képviselet kiüresedése, a politikai és a gazdasági elitek összefonódása csak mifelénk probléma. Ez például az is szemlélteti, hogy a mai napon ismét a világ több száz városában zajlanak a miénkhez hasonló demonstrációk a Million Mask March keretében. 2014-ben a Princeton és a Northwestern egyetemek által jegyzett tanulmány kimutatta, hogy az USA politikai rendszere már nem nevezhető demokratikusnak, valójában a gazdagok és a hatalmasok érdekeit kiszolgáló oligarchia. Durván 1800 politikai kezdeményezést vizsgáltak meg az 1981 és 2002 közötti kormányokon átívelő időszakból azt találták, hogy az esetek túlnyomó többségében a kinyilvánított közvélemény, illetve az át, átlagos amerikaiak preferenciáival szemben a kormányok inkább a lobbisták és az üzleti érdekcsoportok, illetve az elit javára döntöttek. Több évtizedes tendenciáról beszélünk. Az idei elnökválasztás is jól példázza mindezt. Lehet választani South Parkos fordulattal élve a gennyes és a redvás szendvics között. A Bernie Sanders féle reformereket ellehetetlenítik, a korrupt establishmenttel szemben pedig csak a Trump féle demagógok rúghatnak labdába. Feszült figyelemmel követjük, hogy a politikai álmokfutó vagy a korrupt karrierista hajthatja-e végre a Wall Street, a vállalatok, a hadipari komplexum és társaik által diktált politikát. Vagy ott van Britannia. A Brexit megmutatta, hogy az elit vészesen el, el, elszakadt a néptől. A brit munkásosztály évtizedes lenézése és mellőzése csúnyán visszaütött. Az itthon a demokrácia fellegváraként emlegetett EU valójában egy gazdasági projekt, ami könyörtelenül erőlteti az uralkodó 1% érdekeit kiszolgáló neoliberális piacpárti gazdaságpolitikát. A kilépésre szavazók tömegei pont ennek a gazdaságpolitikának a vesztesei. Ironikus, hogy épp Ronald Reagan volt ennek az irányzatnak az egyik úttörője, majd az a magyar kormány állított neki szobrot, amely gazdasági szabadságharcot hirdetett, de azért bevezette az egykulcsos adót, és továbbra is zokszó nélkül hajtja végre az EU által is elvárt neolib neokon intézkedéseket. Ha valóban lényeges gazdasági ügyekben is szembe mennének a brüsszeli elittel, valószínűleg úgy járnának, mint a görög kormány tavaly. Úgyhogy inkább a politikailag itthon is kifizetődőbb migráns ügyben hadakoznak, aztán szép csendben aláírják a szabadrablási egyezményeket. Az, együtt, az együttműködés jegyében átadom a szót Fidrik Robertnek, a Magyar Természetvédők Szövetsége programvezetőjének. Köszi szépen, sziasztok! Úgy tudom, hogy a tömegben van néhány ember, akinél van Yes, we can stop TTIP zászló. Igen, egyet látok is már. tehát most ezekről a szabadrablási egyezményekről beszélnék néhány szót. Még hangosabban? Jó, akkor messzebb megyek, majd nem tudom. Na, szóval, itt vagyunk közel az amerikai követséghez, illetve a hátam mögött itt áll Ronald Reagan, mint ahogy az előző felvezetőben elhangzott, hogy tulajdonképpen ezek a neoliberális politikák Ronald Reagan idejében kerültek. Ja, jó. Még üvöltenek, jó. Akkor én megsütetőleg, de legalább hallani fogjátok. Szóval, az a helyzet, hogy tényleg valóban a, a hiba! Jó, most már hallatszik? Igen. Jó, akkor, akkor a hangerőt nem szabad levekelnem. Jó, rendben. Szóval a, a, a berlini fal, illetve a, a vasfüggöny leomlása után tulajdonképpen ne, e, egyeduralkodóvá vált e, szinte az egész bolygón a neoliberális gazdaságpolitika, és ott akkoriban elérkez, elérkezettnek látnák a multinacionális cégek vezetői és az őket kiszolgáló politikusok, arra, hogy egy végső rohammal eh, megpróbálják leszámolni a, a valamennyire még létező eh, jóléti államot, illetve a környezetvédelmi, munkajogi és egyéb eh, szabályokat. A 90-es évek közepén létrehozták a kereskedelmi világszervezetet, a WTO-t, illetve Észak-Amerikában Mexikó, Kanada és az Egyesült Államok részvételével létrejött a NAFTA, az Észak-Amerikai Szabadkereskedelmi Egyezmény. Ezek az egyezmények már tartalmazták azokat az elemeket, amelyeket most a, a TTIP, TTIP és a CETA e, az EU-USA, illetve az EU-Kanada közötti szabadkereskedelmi egyezmények e, keretében most Európára is rá akarnak kényszeríteni. E, ennek a, az egyezménynek aztán később, tehát ami volt Kanada, Mexikó és Egyesült Államok között, e, e, ezeknek az elemeinek a révén megpróbáltak egy globális egyezményt is aztán létrehozni. A multilaterális befektetési egyezmény angol nevének rövidítésével mai. Miután ennek az egyezménynek a, a szövegtervezete a 90-es évek közepén, napi, a, a 97-98 környékén napvilágra került, óriási felháborodás övezte, és végül sikerült megakadályozni ennek az egyezménynek a, a, a megkötését. Ezt követően a WTO, a Kereskedelmi Világszervezet keretében próbálták ugyanezeket a, az elképzeléseket eh, keresztül nyomni. Eh, talán ti is emlékeztetek rá, az ezredforduló környékén volt a Seattle csata, amikor emberek tízezrei vonultak az utcára, tiltakozva ezzel ellen a tervezett megállapodás ellen és aztán a következő években is, amikor úgy a csúcspontján volt a globalizáció kritikus mozgalom, nagyon sok WTO ellenes tüntetés volt. Ekkor sikerült az összefogással, az emberek összefogásával megakadályozni annak az egyezménynek a, a, nap, a, a, a, a megkötését. Ezt követően stratégiát váltottak, és eljutottunk oda, ahol mo most vagyunk, hogy ilyen kétoldalú, meg regionális egyezményeken keresztül próbálják ezeket a, az elképzeléseket ránk kényszeríteni. Hogy miről van szó? Igazából ezek nem szabadkereskedelmi egyezmények, nem, nem véletlenül egyébként, az az forduló után az a kifejezés, hogy szabadkereskedelmi egyezmény, tulajdonképpen szinte szégyelni valóvá vált. Ezért is van az, hogy a TTIP és a CETA nevében nem is szerepel az, hogy szabadkereskedelmi egyezmény. Ugye az Amerika és az, Egyesült, az Európai Unió közötti egyezménynél TTIP, Transatlantic Trade and Investment Partnership, tehát Transatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség néven, e, névre hallgat az egyezmény, a másik, a kanadai egyezmény pedig átfogó e, gazdasági és kereskedelmi egyezmény névre hallgat. Tehát szégyellik a, a, ennek a szabadkereskedelmi egyezménynek a kifejezésnek a, a, a használatási és ebben az egyezményben. Ugyanakkor ráadásul az is igaz, hogy ez nem arról szól ez a két egyezmény, hogy lebontsák a vállamokat az óceán két partja között, mert már 3%-ét nagyjából ami a most jelenleg meglévő vámoknak a szintén. Ez, az egyez, ez a két egyezmény alapvetően arról szól, hogy még több hatalmat adjanak a multinacionális cégeknek, és felszámolják, eltakarítsák mindazokat az akadályokat, amely a multinacionális cégek profitnövelő cégkifőzése útjában áll. Ezek pedig a környezetvédelmi szabályok, egészségügyi, élelmiszerbiztonsági, munkajogi, a digitális jogainkat védő szabályok lennének. És ezeket akarják felszámolni, hogy még, még nagyobb mértékben tudják folytatni a tevékenységet, még több nyerességet tudjanak zsebre tenni. Nem véletlen az, hogy Susan George ezeket az egyezményeket Dracula egyezményeknek is nevezik. Ezeket az egyezményeket általában a multinacionális cégek eh, képviseletében zárt ajtók mögött titokban tárgyalják le a, a, a politikusok. Minden olyan alkalommal, amikor ezeknek az egyezménynek a tartalma nyilvánosságra kerül, onnantól kezdve látható, tehát amikor fényt kaptak lényegében ezek az egyezmények, onnantól kezdve látható, hogy meggyengült ez az egész. Az elmúlt két-három év során Európa szerte az emberek, civil szervezetek, a lakosság összefogott. Minél több eh, részlet kiderült ezekből az egyezményekről, és egyre erősödött tiltakozás született ellenük Európa szerte. A Stop TTIP önszerveződő európai polgári kezdeményezés több mint 3,5 millió ember írta alá az elmúlt két év során. Eh, az el... Jó. Nem hallanak semmit. <coughs> El, elnézést. Jó. Eh, az elmúlt hetekben több százezren töltettek Németország, Belgium, Hollandia, Ausztria, Magyarország utcáin tiltakozva ezek ellen az egyezmények ellen. Részben ennek is köszönhető az, hogy az idei év nyarának végére eljutottunk oda, hogy ma már a TTIP-ről, az EU-s szabadkereskedelmi egyezményről mindenki szinte beismeri, hogy a tárgyalások lényegében kudarcot vallottak, és ezért idén októberben e, volt az utolsó tárgyalási forduló, és mivel következik a választási kampány, e, már zajlik a választ, elnökválasztási kampány az Egyesült Államokban, a jövő évben Franciaországban és Németországban e, országos választások lesznek, ezért most úgy tűnik, hogy a következő hónapokban várhatóan nem fogják folytatni a tárgyalásokat az EU és az Egyesült Államok között. Ugyanakkor viszont idén júliusban az Európai Parlament beterjesztette az uniós tagállamok elé az EU és Kanada közötti szabadkereskedelminek is nevezhető egyezmény, a CETA részleteit, hogy írják alá és ratifikálják ezek a parlamentek. A, a TTIP kapcsán kialakult nemzetközi felháborodás következtében jutottunk oda, hogy az Európai Bizottság végül arra kényszerült, hogy ezt az egyezményt úgy terjessze be a tagállamok elé, hogy ez egy vegyes egyezmény, tehát nemzeti szintű jóváhagyásra, ratifikálásra is van szükség van. És ennek köszönhető, hogy végül nem tudták egyetlen hatalmas nagy rohammal lenyomni Európa torkán ezt az egyezményt. Az utolsó pillanatban Belgium néhány tartománya, néhány régiója, Vallónia, Brüsszel is szabadságharcot kezdett Brüsszellel szemben, és végül sikerült azt elérni, hogy el kellett, hogy halasszák az október 27-ére tervezett EU-Kanada csúcsot. Jó, mindjárt, mindjárt befejezem. Egyelőre ott tartunk, hogy néhány belga tartomány vezetői és parlamenti képviselői elvégeztük, elvégezték a, a, a feladatukat, és elolvasták ezt az 1600 oldalnyi egyezménynek a szövegét. Megnézték, hogy milyen veszélyeket e, e, e, tartalmaznak ezek az egyezmények, és ezért nem voltak hajlandóak mindaddig rábólintani, amíg az általuk kifogásolt részekre, problémákra valamiféle megnyugtató választ nem kaptak. Most ott tartunk, hogy vasárnap aláírták ezt az egyezményt, viszont a legfontosabb részei, például a befektetési, befektetési bírósági rendszer, amely lehetővé tenni, hogy multinacionális cégek befereljenek olyan országokat, akik állampolgáik egészségének vagy környezetünk védelme érdekében hoznak meg intézkedéseket, szabályokat, hogy ez a rész nem fog ideiglenesen hatályba lépni az egyezmény keretében. Most, most a tagállamok parlamentjein, illetve az Európai Parlamenten van a sor, hogy elvégezzék ők is a feladatukat, elolvassák az egyezménynek a szövegeit, megfelelő elemzéseket, hatásvizsgálatokat végezzenek, és ezt követően ne legyenek hajlandóak ratifikálni azt az egyezményt. Ahhoz, hogy ezt elérjük, rátok is szükségünk van. A következő hónapokban valószínűleg az Európai Parlament is döntést fog eh, hozni ebben az ügyben. Írjatok, forduljatok az Európai Parlamenti képviselőkhöz, mondjátok meg nekik, hogy ne ratifikálják ezt az egyezményt. Szintén forduljatok ebben az ügyben a magyar parlamenti képviselőkhöz is, mert még megvan rá az esélyünk, hogy a magyar parlament is nem mondhat. Ha komolyan gondolják a szabadságharcot, ha komolyan gondolják azt, hogy ne legyünk gyarmat, akkor mondjanak nemet a cetára. Köszönöm szépen! Mondj nemet a cetára! Mondj nemet a cetára!